大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。我直言直语讲做人道理。今天第一百二十五讲，神要对你。 说什么？自负，无可救药。你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望。你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有。 指望，在我们的生活当中呢，或许你都会有接触到啊，上司啦、同事、同学，在你周围的一些的人呐、朋友，或者甚至就是你的家人，或者是属灵的啊基督徒，在教会你的信徒。 你会发觉到呢，哎，有些时候他们的表现是，他是万事通，什么他都懂，什么他都赢，啊，他在语言啦、行为啦、能力啦、知识啦，啊，呃，各式各样的东西你想得到啊，那基本上他都不愿意认输，他都要。 比你强，比你好，那甚至就是说，你确确实实真的是比他好啊，比他强，在某一方面的时候，他还是总是有一些的理由、一些的借口啊，来在当中呢，还是要表现得出他是比你好、比你强，真的有一点是唯我独尊。 哦，天下无敌哦，只有他赢，所以总挂这样的人呢，他可以说就是他是一个自负的人，他自己呢就是自我高估自己哦，在各方各面啊，各式各类的东西，他总是啊最好最强最棒最有能力啊，都都是。 都是他，他比你好，比你强的啦。所以你跟他在一起的时候，通常就是常常就是要有各种的赞美啊、肯定啦。你真的是呃，不能去讲他差，啊，他不行，他输过别人，你甚至你也不可以说他是错的哦。那在这样情况之下呢，哦，你啊，很多时候也就只有的。 去满足他，所以这样的人是一个自负的人啊，所以他呃在你眼中是样样都是第一，所以他也没有错的。有些时候相处也真不容易。那今天我们看的这个经文，你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望。那他经文是有点困难的解释，因为我们在这个真元二十六篇 呃，片里面呢，也会发觉到都是讲一个对比智慧跟愚昧人，所以这里也讲很多的愚昧人，但是来到这里是，诶，我讲到是说，诶，这个自以为有智慧的人呢，他虽然是愚昧，但是他还比较有这个指望，诶。那这个就。 呃，有一点不容易解释了。那我们可以这样讲呢，那其实可以说呢，在这个经文里面，你可以把它看为是有两类型的一个，是愚昧人，有两类型的愚昧人。那一种愚昧人呢，他就是属于那些是。 比较笨一点，我们可以说呢，啊，就是，无知的愚昧人，那就是说他可能脑筋比较没这么灵活，啊，他可能是你会感觉到他是好像比较不懂事啊，然后比较笨了一点，但是这些人呢？ 他是无知的愚昧人，所以或许他是笨，但是他有些时候还有自知之明，知道自己比较笨，他比较舒适啊，不会没有人家这么厉害，所以有些时候他有这样的自知之明，他呃通过啊词典啊啊然后分享了，哎，或许他还比较有希望一点哦，至少他知道自己笨，他还可以。 呃呃，得到别人的一些教导，别人也愿意来去帮助他。但是另外一种呢，就是自以为智慧的人啊，这些人就是自负的人，他自以为自己是有智慧的人啊。这一类型的愚昧人呢，圣经说呢，他就比刚才前者那些愚笨的愚昧人呢更有智，呃，就没有希望了。 愚昧、无知、无知的愚昧人还比他还好一点，为什么？因为你自负嘛。自负的人，你都认为，哎呀，我都比你厉害，我比你棒，我比你有知识，我比你属灵，我比你懂得圣经，我比你，我比你，呃，各方面都强。那他基本上就是把自己封闭起来了。 所以你要教他，你要告诉他，你要指点他， <tsk> 你要帮助他，根本就是撞墙啊，啊！ <laughs> 因为他自负已经把自己封了起来，高高在上了。那你怎么样能够有这个机会啊？告诉他指点他呢？也做不到了，哦。所以这样的人，啊，他有什么指望呢？啊！所以今天题目是什么？致富就无药可救了。 他没有这个指望。那我们看这个呃《哥林多前书》三章十八节，就在这个经文里面呢，很清楚的告诉我们，就是说，经文说：你们中间若有人在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚作，好成为有智慧的。因这世界的智慧，在神看来是愚拙的。 如经上记着说，主教有智慧的中了自己的诡计。那在这里就是告诉着我们，如果啊你是自以为有智慧，那你基本上好就是真正的愚作的人。但是你认为你是愚作的人呢？或许你还可以变成有智慧的人。 所以，这个经文你要自己去揣摩。当然，今天的信息呢，啊，也是讲到有两种愚昧人，一种就是无知的愚昧人，啊，这些人还比较好，因为他自认为自己无知，可能还有机会接受别人的一些指点教导。啊，另外一种呢，自以为智慧的，就是自负的愚昧人。那这种人呢？ 那子弹都打不进，因为他已经围起一个墙，他根本不受教，所以呢，这样的人就没什么指望了。那我们真的是要祈求主帮助我们，你自己想，你到底是怎么样的信徒？我们一起祷告，天父上帝，我们真的是要祈求主你帮助着我们，让我们成为一个谦卑的人。正如经文所说的，在世界上。 如果你自以为你是有智慧的，其实你是很愚拙的人，因为你自认为你智慧，所以你自负，所以你在当中就根本没有这个机会去领受到上帝你给我们的教导。如果你愿意在当中看自己是一个愚拙的人，反倒在上帝的面前谦卑的话，那你还真正的成为一个智慧的人。 让我们祈求主帮助我们打开我们属灵的眼睛。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力；转发和爱心支持，并且为马太牧场来祷告。 分享你的心得亮光，那么大家彼此鼓励。再见，上帝祝福你。